silakan dan wasyukurillah mabat yang saya hormati sahabat anti galau sahabat talaga langit yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ambillah pada kesempatan malam yang berbagian aduh berbagian saya hujan-hujanan aduh anak maning gue malamnya diundang sama saya Bisri aduh yang omong gurunya kiwadas anak gue yang butuh sugihan saya tidak asing lagi di tempat makanya saya datangin yang penting saya dan sahabat semua seru waras bergas di beras barang apa saya tuntas satu malam aduh kiku kiku aduh saya lagi manastis udan-udanan maning Allah nyata aduh saya tidak hebat saya tidak kuat hebat kuat hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alani wa sahbihi اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم Salawat terbanyak salawat terbanyak istighfar terbanyak bacaan dan terbaik Islam semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Aduh, atas teman kita. Oh, ayo, empen, ipen, an, sendrek-dek, kurung tarung, sendrek-dek. pegang pistol nih eh? Oh, ya, saya nunggu. boleh saya ngerokok di yang ada udang istomi apa apa saya udah stop saya tempat ini saya tidak asing lagi di dulu saya pernah datang ke sini jelas kalau nggak salah di wadas ya di wadas itu apanya saya oh murid nah, nah mohon maaf dengan saya sudah turunnya saya itu benar yang namanya si itu benar nah ini lagi apain saya bisnis berada di gubuk ibadat di apa itu? Aduh, dalam gundang gimana Pak? Buat ya, saya sakit. Dalam ya, sakit gimana? Dalam Pak, izin saya sambil bintang-bintang lagi itu ya, nggak apa-apa. Boleh. Dengar ada? Boleh. Nah, di wadah kecamatan, muridnya, murid, muridnya saya. Ya apa masalahnya kok saya dibawa-bawa ke apa tarung saya mah nggak tarung pak nama amanin buat tarung saya begitu apa kerjaan balas dendam ngomong-ngomong kan nggak boleh pak balas dendam saya itu dari mana nih saya belajarnya di mana mohon maaf yang pernah sebelumnya oh dari Mesir kok belajar dari Mesir biasanya itu LC sarjana kenapa kok begini-begini Mesir emang ada ilmu yang begini oh ilmunya apa di sana dapatnya Oh bisa Berapa tahun di Mesir saya? satu tahun setengah ya. itu cuma untuk memperdalam tidur saja ya. saya, saya aktif ini maksudnya saya sudah saya rame yang mungkin saya mohon maaf lagi dan tadi saya ada apa manggil-manggil saya saya aduh ya, itu kan nggak boleh sih saya ke aktif ngeper yang penting saya sudah silaturahmi saya eh dan jangan sampaikan salam saya saja buat di wadah. Salam-salam saya, salam takdir saya buat di wadah. Tidak bisa. Tidak bisa kenapa? Aduh, nggak boleh, nggak boleh. Ampura nih, ampura. Saya sebagai hamba Allah yang doel. Saya itu ada apa itu? Kayak ular gini. Apa itu saya? kobra. Ular kobra. Itu pusaka dari mana, Chef? Oh, dari Mesir. Itu siapa yang ngasih, Chef? Dari Raja Fir'aun. Oh, dari Raja Fir'aun. Letak oh, gitu. Ya. Jadi dapatnya itu, itu mimpi dikasih langsung atau gimana? Oh dikasih langsung. Oh, dikasih langsung dari sana. Aduh, luar biasa sekali. Chef, kalau begitu saya nggak mau melayani tamu tamu Chef saya lagi aktif tidak bisa saya jadinya saya pulang tidak bisa saya pulang aja tidak bisa harus tanggung jawab saya sudah dinginan saya tidak bisa pokoknya harus tanggung jawab tanggung jawab gimana buat saya sakit ya itu sakit saya sakit dewek masa saya yang tanggung jawab ah nggak bisa tidak bisa harus Terus maunya saya gimana maunya saya gimana harum Aduh, tarung-tarung. Gak boleh, Sheikh. Tarung-tarung. Tarung. Sampai mana ilmunya? Sampai mana ilmunya? Saya emang nggak punya apa-apa. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat, kuat hanya milik Allah, Syekh. Oh, saya tidak terima. Mau balas dendam aja. Ya sampaikan aja ke, ke itu muridnya sampean, Kak. Kan nggak benar. Pokoknya saya tidak terima. Ya terus maunya saya gimana? Saya mau pulang nggak boleh. Saya artis ya, menggigil saya hatiku kedinginan hatiku kedinginan parung dulu Ada ilmu dulu saya, sampai saya, mana ilmunya tuh saya sama saya saya, saya lagi bingung saya artis udah saya maunya gimana stop ya saya saya nerima ikhlas demi saya asal saya senang saya senang Oke. Ya. Langsung, bola saya artis kita saya harus tarung-tarung bagus saya. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا برد فيه وهمين الحسنى بحرمته ربي فانفعنا ببركتهم وهدينا الحسنى بحرمتهم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على one. Iya, ya ya kali Yeah. Oh, but, but. 流 후. 아, 네. Akbar. فرعون يا فرعون يا فرعون يا فرعون يا فرعون يا فرعون يا فرعون يا فرعون يا فرعون يا فرعون 啊 يا فقار يا فقار يا فقار يا فقار يا فقار يا فقار يا فرعون يا فرعون يا فرعون يا فرعون You've been on, you've been on. يا فرعون يا فرعون يا فرعون يا فرعون يا فرعون يا فرعون يا فرعون يا فرعون يا فرعون يا فرعون يا فرعون يهفقون يهفقون يهفقون يهفقون يهفقون يهفقون يهفقون الله أكبر يا فرعون يا فرعون Ya Fir'aun Ya Fir'aun Ya Fir'aun Ya Fir'aun Ya Fir'aun Ya Fir'aun Ya Fir'aun Ya Fir'aun Ya Fir'aun Ya Fir'aun Ya Fir'aun